Բարև ձեզ։ Ուրեմն հիմնականում, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ ինֆորմացիա կարդալ կամ նայել, մենք միջև այսօր օգտագործում ենք alert ֆունկցիան, չէ՞։ Այսինքն անում ենք alert, փոխանցում ենք ինչ-որ մի արժեք, օրինակ, հետո run ենք անում եւ ահա տեսնում ենք մի հատ պատուհան։ Եթե մենք ուղակի մեր համ, այսինքն մենք որպես ծրագրավորող ուզում ենք ուղակի մեզ համար ինչ որ ինֆորմացիա տպենք, հա, որպեսզի հետևենք ու հասկանանք ինչ է կատարվում կարող ենք գրենք մի հատ ուրիշ տեղ, նայեք, եթե մենք բացում ենք DevTools-ը, ինչպես հիշում եք, կար console-ը, որտեղ որ գրվում էին, ասենք եթե մեր կոդը օրինակ չի աշխատում, ստեղ կար մի տեքստով ինչ որ ինքը սխալներ էր գրվում, հա, error-ներ էին գրվում։ Բացումը մենք էլ կարող ենք ստեղ գրենք։ Նայեք ինչպես։ Ուրեմն գոյություն ունի console object, console, այսպես, դա օբյեկտ է, որին կցած են տարբեր ֆունկցիաներ, որից մեկը log անունով ֆունկցիա է, log։ Այն այս այս log-ը եթե կանչենք ու փոխանցենք ինչ որ մի արժեք եւ run անենք, հա, խնդրեմ console-ում կտպվի այդ մեր գրվածը։ Սա էլի եմ ասում, սա նրա համար է, որ մենք մեր կոդը ուսումնասիրելուց, եթե ուզում ենք ինչ-որ մի ինֆորմացիա ուղակի նկարենք մեզ համար, որպես ծրագրավորողներ, կարող ենք ամիջապես կոնսոլում գրենք։ Հիմա իրականում մի քանի ձև կա կոնսոլում գրելը, կա log, որը ուղակի բաժ ինֆորմացիա է, Եթե մենք ուզում ենք արտահայտենք, որ ինչ-որ խնդիր է եղել, էլի մեզ համար, հա, ծրագրողների համար, կարող ենք գրել error, այսպես, եթե հիմա սարուլան անենք, տեսնում եք, կարմիր, կարմիր գրվեց error, ու, նաև կարող ենք անենք warn, եթե ուզում ենք զգուշացնենք, էլի եմ ասում, այս ինվորմացիան դա ծրագրողների համար է, դա սովորական մեր ծրագիր օգտագործողների համար չի, քանի որ իրանք չեն տեսնի, իրանք չգիտեն console-ը ինչ է, որտեղ է եւ այլն, իրանք չի չի հետաքրքրում։ Բայց եթե մենք ուզում ենք մեր կոդի մեջ ինչ որ մի բան ստուգենք, Բարձր մի վարիանտը debugger-ով մտնելի եւ ուսումնասիրելը, բայց մեկ-մեկ ինչ որ շատ արագ լիքը ինֆորմացիա է գալիս գնում եւ այլն, ու մենք ուզում ենք դա ուղղակի տպենք, որպեսզի հետո ուսումնասիրենք, թե ինչ ինֆորմացիա եկել, գնացել, ոնց է փոխվել եւ այլն։ Դա մենք կարող ենք ուրեմն գրենք console-ում console.log-ով կամ կարող ենք օրինակ եթե ինչ-որ խնդիր առաջացե console.err գրենք, որպեսզի ապագայում եթե մարդիկ ասեն մի րոպե իմ համակարգը չի աշխատում կամ իմ ծրագիրը չի աշխատում, բացենք console-ը եւ իր մեջ ուսումնասիրենք error-ները, որ մեր ծրագիրը տպել է, որպեսզի հասկանանք ինչ եղավ, ինչի չի աշխատում, ինչ սխալներ են մենք թույլ տվել մեր լոգիկայի մեջ եւ այլն այսօր սա հա հարմար գործիք է, սա ուղղակի եւս մի գործիք է, որ կարող եք ավելացնել ձեր գիտելիքներին, որը հարմար է եւ իրեն կարելի է հանգիստ օգտագործել։ Այսինքն նայեք, եթե մենք ուզում ենք օրինակ ստուգենք ասենք պատկերացեք գրում ենք for loop, let i թող լինի 0, i թող ավելի քիչ լինի քան 100, i++ Եվ ստեղ ուզում ենք, եթե մենք alert անենք i, 100 անգամ մենք անընդհատ sense մի հատ պատոհան կգտա, որը կսառածնի մնացած application-ը browser-ը անընդհատ մենք պետք է okay անենք ու 100 անգամ պետք է okay անենք, միջև ամեն ինչը տեսնենք։ Իսկ եթե սա clear անենք, անենք ուղղակի console.log եւ run անենք։ Տեսակ, միանգամից ինքը տպեց բոլոր թվերը, հիմա հանգիստ կարելի է նստել եւ ուսումնասիրել առանց okay okay okay okay 100 անգամ սխմելուց, okay։ Նենց որ ինքը շատ հարմար բան է, առաջարկում եմ, որ օգտագործեք։ Էլի եմ ասում, սա օգտագործողների համար չի, սա հենց ծրագրավորողների համար է։ Նենց որ սա ընդունեք որպես եւս մեկ գործիք։ Հույսով եմ սա բաժեր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ